水大学のソフトの提供でお送りいたします。 必的。 哇哇。 Wow, wow. Vicky, wow. Brava. Ancora. Wow. Ancora. Ancora. Wow. Ancora. Avanti. Uh. Wow, wow. 我。 吠えるね。え吠えるね。吠えっちゅうの

あ、返さないかな またなんか登録してほしいと。 ah! <laughs>